<clears throat> так, с вами КТ. Многие спрашивают, почему не выходят видосы. Да видосы не выходят, потому что... Дали уже, но я, я, я это... Польская новая курва, курва, курва, курва, курва, курва. Не видосы, видосы, видосы, видосы, видосы, Нет, видосы нужно пилить. Видосы, видосы, видосы. Нет, я не буду пилить видосы, видосы. Я... Видосы, пили, давай, пили, да, да, да, говорят. И видосы, пили. Я не, раз... я не зразумею, що таке, вам що, видосы потребны, Я не за... Я не понимаю вообще, ну. Зачем? Мне уже достало. Ну, я обязательно сделаю видос, но не тогда, когда хотят другие, когда я хочу, потому что я только ради, э, ради, я не знаю, ради чего, ну, короче, я пилю видосы, вот, просто так, для себя, вот. Да. Комар. Да, б... Ну, ладно. Ну, ну короче, это... Достали уже, ну... Но... Мне еще в школу нужно ходить, там что-то у меня это, по математике, ну, 5, что-то. Ну, что-то, короче, ну, я не знаю, но... Ну, не хочу я видосы пилить!